jama'a akwai wani abu mai kawo alheri sosai a rayuwa shine sada zumunta duk mutumin da yake sada zumunta insha Allahu zai gama da duniya lafiya sannan kuma zai samu alkhairi mai ɗumbin yawa a gobe alkyama malamai suna cewa yana daga cikin abin da ake so idan Allah ya sa kana da hali Allah ya ma wadata kana da hali ka samu wani littafi ka samu wani kayyanka ka zamna a nutse ka rubuta dukkan dangi na wajen uwa ka rubuta dangi dukkansu na wajen uba sannan kuma aminai na uwayenka wanda ka sani ka rubuta wanda baka sani baka tambaya amini ma da abokai ana so a musulunci lokaci zuwa lokaci ka yi ka ziyartar su wannan iya kawo mutum alkhairi iya mutum rayuwa mai kyau kuma ana cewa idan allah ya sa kana da ƙarfin da ko da kai ba za ka iya ba zuwa amma kana da ƙarfin da za ka iya ɗaya bayan ɗaya ka yi ka kirayo kamar idan misali kamar lokacin laye ne wannan ɓangaren uwa ne Allah ya sa kai mai wadata ne ma'aikacin gwamnati ne ko kuma ɗan kasuwa ne ko wani mai mulki ne Allah ya baka dukiya da maimakon dukiyarka ta zama bala'i to sai ka taimakawa dangin uwa da dangin uba da aminan uwaye da dukkan wani mutum wanda kuna da wata alaƙa da shi yan ragunan layya yan suturori in azumi ne haka Ɗan wani sukari na azumi ɗan wani abinda za a yi buɗe baki ka yi ka taimaka to wannan iyakawa mutane rayuwa mai kyau in muka lura a cikin alkur'ani yanke zumunta iya daga cikin abin da allah ya tsinuwa a kan shi don mu gane zumuntar da tana da girma kwarai da gaske allah ce fa hal asitum in ta tatawallaitum an su fil ardi wa tuqaddihu arhamakum wai yanzu tsammaninku kawai ku yanke zumunta ku juyawa juna baya ba ruwanku da danke uwaye to Allah ya ce fa hal asitum in tatawallaitum an tubdiru fil arari wa tuqaddu arhamakum sai Allah ya ce ulaika alladhina la'anahumullahu fa asammahum wa ama absarahum Allah ce masu yanke zumunta su ne wanda Allah tsinewa albarka kuma su ne wanda Allah ya makabtar da su su ne wanda Allah ya sanya ba su da basira ana sa sada zumunta kwarai da gaske ka kokari muna kulawa domin mu samu alkhairin duniya da lahira